Máme 27 listopad, jsme tady v ledové hale Geising, kousek od Cinvaldu. Tady je hlavička, hlavní hezda, která se nemůže oblíknout pořádně. Mají tady, tady tyhle ty židle různý, jako podpory, to udělané z přepravky na pivo, nebo na nějaký nápoje. Tak jeď Bruslusy, to je JK Bruslus u Geisingu aréně. Velká parádička, odrážíme se.